有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下保险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白，谎话假话。 这结果被化成了乌龙笑王。哪怕隔世百千个战场，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛肚的波浪，马莲的三八。 还有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的道路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。们是超级大螃蟹！我用火药炸个通道，阻止他们。 韩贵人的密室就在这里。整个卷轴上重复写着同样的“一”字。哼，我们都被他耍了。画像后面有个暗道。亡命弯道，本公主才不会怕呢。这三道门，就是我们看到的最后场景。没有人能够突破。寻宝者经历多年挖掘探索。 为的就是要找到传说中的恒王地宫。突然有人大喊：“挖通了！挖通了！真的吗？”哇哇！经历了漫长的幽暗地道的伙伴们，看到金光闪闪的三道大门，都情不自禁向前冲去。第一个人跨过了门前横沟，立刻触发了机关，四周的弩箭像暴雨一般射来。 跑到我前面的人挡住了弩箭，但还是有一只射中我。大家都倒下了，只有我爬出了坑道。但箭毒发作，要不是季三伯医治了我，我也难逃一死。嗯，快看，三道金门前的环状凹槽应该就是感应区，任何物体跨越上方就会触动弩箭。啊，看这些人的尸体。 都被吸干了似的。机关弩的箭头必定有剧毒。我警告过你们，既然下来就不要后悔。啊！哎呀，这有什么吵的？你包里不是有炸药吗？把门炸开就好了。其实任何人都无法打开那三道金门，不论是谁得到火宝原力，必定会被引导到此地，那才是答案。公主是说。 这些机关只用于测试通过的人是否真的拥有活宝原力。啊，原来如此，三道门不是门，而是一个诱饵。爱拼才会赢嘛，来吧，我们大家抽签，看谁第一个冲过去。喂，干嘛都一副臭脸呐？ <laughs> 别开玩笑了，你们想让我一个人去挨毒箭？我要回乌龙院了，不陪你们玩了。你给我回来！呀呀呀！突突突突！ 国宝之谜一日不解，你将承受到更大的痛苦。 <laughs> 好烦哦，好烦哦，一点都不好玩。他又怎么了？阿亮在思考。你看他这傻样， <laughs> 多可爱呀！ <laughs> 我看他没什么真本事，就是个只会耍宝的草包。公主说的对。唉，好，我去开那三道门。行侠仗义乌龙院，超级无敌大师兄阿亮在此。 有什么可怕的？我可是男子汉。哎，呃，对不起，踩掉了您的大牙。呃，哎呀，抱歉，没看见您的肋骨。哎呀，哎呀，这这，你妈呀！对不起，对不起。只要通过这道沟，就能进入大门了。好紧张，好紧张啊！大师傅，保佑徒弟吧。 嗯，跨过来了，一点事也没有。看到没？超级无敌大师兄不是浪得虚名。笨蛋还装帅，你撞得不见了！妈呀，我的屁股！啊，不好！我个蛋！啊！ 公主，那就是火宝的原力。呵呵，今天真是大开眼界了。身中百箭毫发无伤，只有我阿亮能做到。哦，怎么搞的？怎么融化了？啊！金色大门像奶油一样融化了。啊！我麒麟。啊？哎？啊？这麒麟胆。 <laughs> 我找到麒麟胆了，阴阳诈骗可以破解了。 <laughs> 没想到我是打开恒王地宫的史上第一人， <laughs> 我阿亮要在历史上留名喽！爬到了，嘿嘿，大师傅，弟子没给你丢脸。嗯。啊！难道这个麒麟胆是个诱饵？还是要取走国宝的原力？ 啊！他耀眼的火炮原理枪被吸出来了。啊！啊！啊！ 真够邪门的！哼，那张画似乎在引导着我们。哦，啊！大家要小心啊！大头，大头！地道已经到了尽头。哎呦！ 大头，你没事吧？呃，这儿是哪儿？这里，北斗高台上放置的一具石棺，那幅画像一直飘在上面呢。啊！ 是开启大门的钥匙。啊！快去把那个家抓回来呀！哦，对啊，你这个傻瓜！靠那个呆子，还不如靠自己。公主，当心有陷阱呐！ 你小心，有暗箭。好，好，好，哎，快！好，这位公主的个性还真浓。小心，我们去帮她一把。哦，真是一群疯子！我来了。 看不出来，公主还是个大胆妹呀！嗯，哼。哦，哦，哦！别发呆呀，去把珠子射下来。嗯。 有暗箭！是哪个混蛋在放暗箭？不会吧，那是大师傅的声音。大师傅！啊！难道棺材里面的是傻徒弟？那声音好像是从高台后面传过来的。真的吗？难道阿亮没死，也来到了这里？啊！啊！啊！诶！

王吗？我想向他要个签名照。他不是恒王，是沙克一。啥？沙克一是谁啊？我还以为这里是恒王地宫，弄了半天原来是把虎宝原力送给了这个家伙。期待的力量终于降临，这一天实在让我等得太久了。哈哈哈哈哈！ 乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下超商或登录淘宝微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒到枪剑，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡。英雄少年莫等闲，奇迹到。 心中焕然 苏醒吧，黑暗深渊里沉睡的勇士们！他将是个邪恶的魔头！哼！九龙斩！求求你们，不要丢下我一个人！不对呀，往后撤！ 向左，向左跑！阿亮还在下面。